Хай! Тебя приветствует Metal TV. Сегодня будем производить видеообзор кассеты проекта моего Торина Парт, созданного в 99 году. Дебютный альбом Metal Necrotism, изданный в 2000 году. Вот он, на кассете. Тексты тут, конечно, да. Тут с матами, перематами на русском языке. Сейчас мы поставим кассету кассету на воспроизведение. Опа. Ставим, это единственная кассета, наверное, осталась в природе. А может и нет, у кого-то в коллекции же есть. Ну тут прост, простая, простой этот самый, ну это такой Industrial Death Trash Metal, короче, этот альбом, такой экспериментальный, можно сказать. Это вот, видишь, на фрутике писалась вот эта композиция, на компьютере. Так, тут ну, тексты тут на русском языке. Ёбаное телевидение. Мотолник критицизм болен страшной болезнью, зову ее некротизм, как хотите ее называйте. У меня планка падает вниз. Это самое первое, да. Но это не мой текст. Вот это, это придумал Джек Рэпер, Джек Потрошитель, это его текст. Вот. Это, это группа, это не One Man Project. Ну, тут я пишу, что я я тогда общался с такими, э, был такой клуб, как э, «Финал», где мы выступал Э, с этой группой два раза, в 2000-2001 году. Помню, там коловороты проводились, да, классно было. Ну вот, с кем я общался. Вот Tesseract, Blast, Gurgaps, Eternal Scream, Datura, Disorder Defection, Mental Demise, Controller Yap, вот Duck Production, Wolf, Spite, Metal Force and, ну и, короче, все мои друзья. Вот с кем я общался. Ну, сейчас я общаюсь Э, мало с кем, конечно, из этого. Ну, да, то, да, да, э, в последнее время с кем, кого я помню, с кем я общался. С, с да, то есть с этим, как его, с Димой Куфлеем. Mental Demise с Йофиком, по-моему. Ну и тесно сотрудничаю с Вольфом, Спайт. Вот, это, по-моему, уж этот, как его, Depression Records и Молох, вот. Вот. Ну, Metal Force еще, это, по-моему, этот, то, что книгу написал. Между молотами и наковальней, по-моему. Ну, и, и с, с, с Костей Змеевским, с Тесаракта. Вот, с кем я общаюсь. Общался последний раз, не помню, давно. Он же в Киеве живет. Ну, вот. Это я писал с диска, вот отсюда на кассету, это моя запись. Вот так выглядит кассетка. Такой упрощенный вариант. Этот альбом вышел на Кульмиес Рекос в том году, в 2017 году. Есть у меня также две копии авторские. Одну я себе ставлю, наверное, а втор... а одна есть копия на продажу. Так что продаю. Этот альбомчик есть в хорошем качестве. Ну, на кассете, конечно, не очень. Аж писалось, когда в 2000 году кассета. Не, ну что, в принципе, нормально звучит. Ну, отрегулировать надо. Так, кассеты надо перематывать раз в полгода, чтобы они не размагнитились, если ты их не слушаешь. Ну, короче, слушай альбом. А я пока пойду Thank you. Какая будет следующая тема? Прикольная. О, это вообще тема шикарная. Шикардос. Под него, под него помню, танцевали в шорте. Сломились. Это самая заводная тема, которая на парте этого альбома. Thank you. Этот альбом также есть на моем канале в формате Full Blanch одним треком для ознакомления. Thank

Salvador. Salvador. Ah! подписывайся на мой канал в каждую среду, каждое воскресенье на этом плейлисте Metal TV. Новая серия! И с видеообзорами дисков, аудиокассет, виниловых пластинок. дискет, футболок плакатов, календарей. В общем, всего, что касается металла. Да, подписывайся на мой канал. Желает успеха тебе, Макс Ехал. Ого.